Am rămas fără răspuns, știi, baby, baby, yeah. Am rămas fără răspuns, dar știi că ești viața mea yeah. Dacă pleci vreodată, te rog, nu, nu mă uita Jur că ai pătruns ca un intrus în viața mea Știi că sunt real și știi că am tupeu yeah. Fac greșeli multe, dar le fac de capul meu Sunt un pământean, dar că am idei de zeu Nu iau pauză un weekend, fiindcă eu muncesc mereu cum mă consumam ca prost Te-am iubit atât de mult, la totul rămâne în trecut Te-am iubit atât de mult, păcat că tu nu mai crezut Trebuia să înțeleg, grijă de tine n-am avut Trebuia să-ți dau dreptate, iar că mă nu aș știut Am rămas fără răspuns, știi, baby, baby, yeah. Am rămas fără răspuns, dar știi că ești viața mea Dacă pleci vreodată, te rog, nu mă uita jur că ai pătruns ca un intrus în viața mea Îți promit, baby, că nu va mai fi așa Îți promit, baby, că nu va mai fi așa Îți promit, baby, că nu va mai fi așa Îți promit, baby, că nu va mai fi așa Am rămas fără răspuns, știi, baby, baby, yeah. Am rămas fără răspuns viața mea Dacă pleci vreodată, de român nu mă uita Jur că ai pătruns ca un intrus în viața mea Nu mă suportau și îmi furau acadeaua Acum aceiași oameni vor să îmi facă cafeaua Telefonul sună, am afaceri din cheiați Nu am din de tine multe semnături de dat Fata ta îmi mesaj Deja devine un stres Nu o bag în seamă, nu știu că e pe interes De la 14 ani am știut că vreau succes Dragoste neînțeleasă, acum cred că am înțeles Am rămas fără răspuns, știi, baby, baby, yeah. Am rămas fără răspuns, dar știi că ești viața mea Dacă pleci vreodată, te rog, nu mă uita Jur că ai pătruns ca un intrus în viața mea